everybody and welcome back to the channel. Really hope you enjoyed the holidays and wish a very happy new year for you and your families. Jumping to the video, today we're gonna see a very interesting loadout in my opinion, but first of all, make sure to drop a like, subscribe if you're new and follow me on Instagram, link in the description. Today we're gonna see the XM4, this should be the M4A1 Black Ops weapon. To me it seems pretty powerful on short and medium range, but for long distance the recoil isn't really manageable, that's why I'm using this no-scope version. So, I'm using the Heavy 13 barrel, the agency suppressor, field agent under barrel for better horizontal and vertical recoil, um, 60 rounds magazine, the laser to have the possibility to shoot without aiming of course, since we're treating this weapon as an SMG. You could use also the speed grip as well for better aim speed. On the other hand, I'm using the Car 98, the best competitor for the DMR in my opinion, because what's better than downing the opponent with less than 3 or 4 shots? The headshot, of course. I think you're pretty familiar with the setup, but take a look anyway. And that's all from the loadout guys. Enjoy the video, see you next time. shotgun që të bëm down me një plumë, ma. Së më në kokë. Po Së më kapi asë në kokë, ma. Ishtë Afer. Aferin ishte? These are hard. Sandalpa Mubarak Kistenierës që pasu të pika blu Jo, ka njerës të pika blu Jo Po këse është Do kështë par njerës na UAV Tamam. Ali nanya boleh dah. Também que pelo som da minha tem. Ah, o divulgação. Down ele. Versagli marcato. Oh, oh, oh, passa a mina pra fundo aqui. razie, że złamać. Jego nie. Coś, coś, coś. Tam przy... To liasz, to liasz. Camdan vurdu beni ya. Opa, to są nie. Gawinte. La pica blu dove si eh. Qua. Qua, no, ok. Vieni tu, vieni tu. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Po kuj me stopping power, më kuj gjen më stopping power atë E lash pa pjasa u futa thasht easy kill e kupton Didi njerë strike ati sniper I duhe strike të dyra me Oh, just touched my stopping power. Hello? Zie je ze? Op die die zijde. <laughs> Alô? Alô? Alô? <laughs> Malina em kill a bui, velho. Oh, high kill game, velho. velho um dos meus ingressos, velho. Olhar, cara. ganhando. Biveta. down, body down. Double kill. Ωραία, να είναι kill τον άλλο. Ξέρω θα είναι σεμπλό, δεν θα βρω το τάφο. Φτάσει, πάντα είσαι μανούμπα να το σπίτι, θα τζίδα φάγω γασό. Είδα το μήνυμα, φάει να. Το με Și unii biet e vret ăla, ai fost o no. A, da, da. E shield de scam. E, și veți kill them, și veți damage la mine. Kill them. Dar care din ping tu? Hoppa, opa. Han ble på Hvor? Han ligger helt under. Aper. Gjør ikke en dupp i astra. А пику ее дам на кон. Это пика протоколизует. А я дал нири. Let's go. Там офигел, Джон Пят. Скам, also. Пятки? Yeah. Занимаем лутинг сюда. Down here. Tú, ik me looting, ik me looting. broke my mouth on watching. E mora em piazza. Down, down. Bravo. Oh, oh, până ali por U, mina ime. Super. Opa, o în el cu ea. Down. Down, Q4. me s fora a A32K. Tá tudo na direita. dieta. Passei, ó. Copia stranieri. Sbriti Force. É brava lì. T3 sbriti forza, di corso. Così, se vai. É, aqui, aqui. Uma. Por sembrar, batendo. É? Opa. Scusa, ja, scusa. Sedimo, ho un flash. Sì, che non sono... Ah, brutto. Подобрено, подобрено. Пиванина, а хабикосы. Там отель. Dove vem Gané, dove vem Gané. Acho que tu, acho que tu. Down? Então? Ah. Play the bomb, baby. Go this way.